Э, саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз математикалық және білім маятниктер тақырыбын қарастыратын боламыз тоғызыншы сынып физикасы ал біз кеттік әрине оқушылар біздің каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар біздің бүгінгі сабағымызда күтілетін негізгі нәтижелер әрине бұл әртүрлі тербелмелі жүйелердегі тербелістерді қалай пайда болуын білетін боласыздар сонымен қатар осы бір математикалық және себеп әдістерді есептер шығарған кезде формуласын пайдаланатын боласыздар сонымен жалпы э, гармоникалық тербелістердің болу шарттары қалай деген сұраққа тоқталамыз жалпы мына жерде көріп, тұрғанымыздай ә, э, суретте бізде ә, не берілген пружиналар берілген ә, бұл пружиналар қозғалысы келу үшін белгілі бір күштің әсеріне ауырлық күштің әсеріне не істейді қозғалысы келеді деген сөз нәтижесінде ауырлық күшіміз бен серпімділік күшіміз тең болған жағдайда ол не істейді екен ә, ол қозғалысын тоқтатады деп қарастырады екен көрдіңіздер ма ә, ал енді бізде осы жағдайда қарастыратын болсақ мына бір ә, жіпке ілінген бір затты алайық мына жерде міне қараңыздар жіптің несі бар ұзындығы бар белгі бір g әрқашан төмен бағытталатындығын білеміз ә, бұл кезде жалпы кедергі күш табатын болсақ яғни иә осы бір ә, керілу күші мен ауырлық күшінің қосындысына тең болады деген сөз керілу күші дегеніміз әрине міне қараңыздар мынау керілу күшіміз ал енді ә, бағыттайтын ол бізде ауырлық күшіміз болады деген сөз да қараңыз ауырлық күшіміз көріп тұрмыз ғой ә, енді мына аралық бізде мына аралық бұл жалпы күшіміз қарастырылады демек а міне а б және с иә осы аралықтағы жалпы тең әсерлік күштердің модулін қарастыратын болсақ ол неге тең болады ауырлық күшіне тең болады ауырлық күшін сүйіс альфамен қарастырған mg сүйіс деп болады нәтижесінде бізде жалпы маятниктің ауырлық аз болған кезде ығысудың негізгі ұзындығын неге бұрышқа көбейтеді екенбіз яғни мына ұзындықты көбейтеміз осы альфаға деп қарастырып бұл бізге x береді нәтижесінде альфаны табатын болсақ x бөлінген l деп қарастырылады сол кезде мына жерге альфаның орнына не жаздық біз мына жерге не жазамыз мына формуланы міне қараңыздар mg x бөлінген l деп алдық нәтижесінде біздің формуламыз түрленіп шығады екен міне қараңыздар мына форма келтіріп алдық иә осы жерде ф күшімізді ма деп алатын болсақ иә амыз неге тең мынау бізде аға тең ә, өткенде айттық қой а максималымыз неге тең еді тек өзектің квадраты көбейтеміз х-қа деген м-ға деген болады формаға иә нәтижесінде формасын қойдық х-тер қысқарады массалар қысқарады нәтижесінде формасы қалып шығады келіп шығады иә ал енді мына жерде циклды жерлеміз неге тең дейтін болсақ екі пи бөлінген осы жерден период тапсақ формамыз не келіп шықты міне қараңыздар математикалық маятниктің формасы келіп шықты яғни ол екі пи түбір л бөлінген ж деп алып екенбіз бұл бізде математикалық формасы екен бұл жерде л деп жатқанымыз ұзындық өлшем бірлігі метр g бұл тұрақты тоғыз бүтін оннан сегіз жуықтап он метр бөлінген секунд квадрат дейміз ал енді осы жерден ұзындық табатын болсақ форманы қалай түрлем шығады квадраттаймыз демек көбейтеміз жиға бөлеміз төрт пи квадратқа түсіндік алдық қой иә қараңыз осылай форманы түрлендіре берсек болады неге өйткені белгілі бір дененің осындай бір ұзындықта тербеліс келтіретін жидің бұл иә енді осы бір математикалық маяктың формуласы түрлем шыққандығын ашып көрсеттік әрине мынады барлығын дәптерге түртіп аламыз міне қараңыздар мұның барлығы сіздер үшін керекті мәліметтер сонымен ә, келесі бізде енді қорытылған формулалар егер жиілікті сұрайтын болса математика формуласы былай жазамыз немесе былай жазсақ болады жиілігіміз еркін түсуіне тура пропорционал ұзындыққа кері пропорционал дейміз ал циклды жиілік болатын болса формуламызды осылай жазамыз демек еркін түсуіне тура пропорционал ұзындыққа кері пропорционал деп қарастырады екенбіз бұл қорытылған формула осыған байланысты бір есеп шығарамыз жалпы есептің жауабын беріп қойдық деп осы екендігін дәлелдеп көрсетейік иә бүгінгі формула отырып ары қарай енді серіппелі маятник жалпы серіппелі маятник деп отқанымыз массасы м дененің білген кезде ол қозғалысқа келу процесі ол кезде серіппелі маятник деп жатқанымыз міне қараңыздар формуласы екі пи астында м бөлінген к м деп отқанымыз бізде масса иә өлшем бірлігі килограммға тең к деп отқанымыз бізде қатаңдық өлшем бірлігі ньютон бөлінген метрге тең демек осы жерде массаны табатын болсақ формуламыз қалай өзгереді массаны табатын болсақ әрине периодтың квадраттаймыз к ға бөлеміз төрт пи квадратқа ал егер қатаңдық табатын болсақ қатаңдық табатын болсақ төрт пи квадрат м бөлінген периодты квадрат деп те қарастырады екенбіз осы форманы түрлендіре берсек болады әрине енді бұл форма түрлем шыққандығын көрсетеміз жаңа айттық күшіміз серпімділік күшіне тең болады бұл жерде ә, теңестіріп алдық формула серпімділік күшіміз неге тең кx ке тең үдеу деп жатқанымыз максималды үдеудің формасы цикл жиіліктің квадратын көбейтеміз x ке деп айтқан болатынбыз формулаларды теңестірдік бұлар қысқарды x нәтижесінде формуламыз келіп шықты ма мынауымыз неге тең екенін білеміз ә, сол кезде формула міне қараңыздар мынаған тең ғой осы жерде мына циклдизді ашқан кезде мынандай форма келіп шығады получается период табатын болсақ міне қараңыздар сол форма түрлендіруге болады яғни бұл форма түрленіп шықты деп болады да серпілім формасы осыған байланысты жалпы серпілім айдың формуласын түрлендіріп көрсеттік яғни периодымыз массаға тура пропорционал қатаңдыққа кері шама дейміз жиілігімізде міне қараңыздар ашып барлығын ашып көрсеттік бұл әрине форма түрленген жағдайдағысы жиілігіміз қатаңдыққа тура пропорционал массаға кері деген секілді циклділікті солай қарастырдық бұның барлығы түрленген қорытылған формула түсінбегендеріңіз болса комментарий қалдырамыз және де барлығын да түсіреміз енді осыған байланысты бір есеп жалпы тақырып қаншалықты түсінікті болмағандығын анықтау үшін осы есепті шығару арқылы өздеріңіз пысықтасаңыздар болады енді ә, есеп шығарған кезде нелерді ескеру керек әрине есеп шығару үлгісін міндетті түрде ұсынамыз сіздерге көріп тұрғанымыздай берілгендерді бердік ұзындық табу керек жаңа айттық ұзындық формасы мынаға тең иә аштық барлығы орнына қойып метр бір метр и все иә ары қарай енді осы сабағымыз қаншалықты түсінікті түсініксіз болғанын анықтау мақсатында бар болған үш есеп бердік осы үш есептерді шығарамыз түсінбеген жерімізді сұраймыз әрине осы видео сіздер үшін пайдалы болған болса міндетті түрде лайк басып біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар жақсы келесі сабақта